あ私の恋は南の風に乗って走るわあ青い風聞いて走れあの島へ あなたと会うたびに全てを忘れてしまうのはしゃいだ私は理由が熱い胸聞こえるでしょう キラキラさんゴ礁二人きり流されてもいいのあなたが好きああ私の恋は南の風に乗って走るわ 走れあの島へ